Apa khabar kawan-kawan subscribers dan YouTube semua? Ya, selamat Hari Raya dari kami, Angka Bas Sekeluarga eh, dan Eid Mubarak. Kali ini kita akan berkatakan sedikit tentang keris yang mempunyai suatu tempat yang khas ya di dalam hati sanubari orang-orang Nusantara ya. Sebagai anak Melayu, eh, saya tidak terkecuali ya dengan kebudayaan anak jawi di dalam jiwa saya eh, saya agak terpanggil dan terpikat ya dengan keris lipat rangkaian Voyager dan TI Light ya dengan reka bentuk yang menarik keluaran Cold Steel pada tahun 2020 ya. Yang pertama eh, TI Light yang berukuran 4 inci ya yang menggunakan besi Austen A dengan gagang ZX ya uh, kedua keris blade dari rangkaian Voyager XL yang berukuran 5.5 inci dari reka bentuk Lynn Thompson bersama Andrew Demko yang menggunakan besi Austen A juga ya dengan kekunci tri ya dan akhir sekali ya dari rangkaian TI Light edisi terhad Lin Thompson yang berukuran 6 inci ya dikeluarkan sebanyak 2000 bilah yang bersiri di seluruh dunia satu reka bentuk dari arwahnya Phil Bogoslavski yang menggunakan besi stainless steel 440C ya Keris Cold Steel hanya di asah tajam ya pada sebelah mata bilah sahaja ya dengan tulang belakangnya yang dibiarkan tumpul ya. Aksi pergerakan ketiga keris lipat ini amat lancar uh, dan mudah dikendalikan dengan satu tangan ya. Uh, keris lipat siri uh, TI Light ya menggunakan reka bentuk stiletto ya dengan kekunci besi penganjal stainless steel ya saya memilih bilah yang bermata lurus ya walaupun ada model keris lipat cold steel yang bergerigi ya uh, berat keris lipat TI Light yang berukuran 4 inci 105.8 gram uh, berat keris Blade Voyager XL uh, 211.7 gram uh, berat keris lipat TI Lite yang berukuran 6 inci 196.9 gram ya dan panjang ketiga uh, bilah apabila tertutup uh, dengan TI Lite yang berukuran 4 inci pada 12 cm uh, dengan crisp blade Voyager XL ya dan TI Lite yang berukuran 6 inci yang keduanya uh, eh, 16 cm ya panjangnya Eh, panjang ketiga bilah apabila terbuka ya, dengan TI light yang berukuran 6 inci adalah 33 cm ya, Chris Blade Voyager XL 30 cm dan TI light yang berukuran 4 inci 22 eh, cm. Eh, ketebalan ketiga bilah keris lipat cold steel adalah 1.5 cm ya. Jadi dengan ukuran semua ni ya kawan-kawan, keris lipat cold steel ya amatlah sesuai ya untuk kegunaan EDC ya. Akhir kata uh, keris TI Light dan Voyager XL elok sebagai cenderahati ya untuk membuka kotak dan sampul surat ya dan juga sebagai buah perbualan ya semasa duduk di sekeliling unggun api semasa berkemah ya uh, terima kasih uh, kawan-kawan kerana menonton ya semoga kita jumpa lagi ya pada video-video yang akan datang uh, dan sekali lagi dari kami Angka Bas sekeluarga mengucapkan selamat hari raya Aidilfitri Fitri